რომელი გაჭირებული საკითხი დავიწყო ალბათ ცოტა ჩერტი სწორია მაგრამ ალბათ ეს საუბედუროთ იმას ნიშნავს რომ იმდენი გაჭირებაა ჩვენ სოფელში რომ ალბათ ყველა ჩვენ საგამაჩერზე უკეთესად ის ის მოგარეობა დავიწყოთ ეს დაპოპრებაც ყველა ფერს აბსოლუტურად რას ყველა ჩვენ საგას პივარაზე ფივა და რას გვაწოქებს მოგახსენებთ მაჟორიტარობა ამოშალე და პირდაპირ ჩვენი депутаტი ამ. ნამდვილად ხო ჩვენი депутаტი. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა გულებო. პირველ რიგში იქნებ კითხვა ასე დავსვათ. აი ეს პრობლემები, რაზეც აქ ხო საუბარი. ეს პრობლემები მე არ მომიტანია თქვენამდე. ანუ საქმეში ჩავხედავ განს, ხო? ეს თქვენმა მეზობელმა და თქვენმა თანასოფლელმა თქვენმა თანაუბნელმა ბძანა რომელიმე ეს პრობლემა რომ არ იყოს პრობლემა მე დაწუნებული ვარ აქ ვინმე იყოდა რომ რას ლაპარაკობო რა რას საიდან მოიტანერო ის პრობლემა საიდან მოიტანე ის პრობლემა საიდან მოიტანე უმუშევრობის პრობლემა ალბათ იყოდით ამას პარვეს სიგანდულეში მართლა ასეა და ადრე შემოვედით თქვენ და სოფელში, თქვენ და შესაძლებლად რომ მოემართებოდით. და სწორედ გავიარე ბოლომდე ჩაუხვიე იმ ზებზეს, გამოუხვიე რომელიც ზებიდან მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალურად უგზოვისთვის შექმნილ მანქანებს მოძრაობდი, იახ, ეთაქოვით, ბატონო ჯემალო, ერთი ორ ადგილზე გამიჭირდა. ზაზე ამოსულა. იქითაც წავედით იმ სოფლებისკენ. და გავედით ბოლოში და ვნახეთ რა მდგომარეობაა. 40 წელია პირველ რიგში ვცხოვრობ დაი ბატონმა ჯემალი რომ ბძანა სასმელ წყალს მე ერთი დღე არ მქონია ის შემთხვევა რომ წყალი უზედი და ორჯერ მოსრო არი მესამე დღეზე არი მეოთხე დღეზე მინდა ბავშვს წყალი დავალევინო წვიმაში და მიფიქრია რა ქნა კაცო ეს წყალი ბავშვს როგორ დავალევინო გავსულ ვარ მიყიდე შემომიტანია ვისი ბრალია ეს ყველაფერი ბატონო მე სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ თუ გაგრძელდება ამ ქვეყანაში ისეთი ცხოვრება, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარებისას რაღაცა რომ შეიძლება, რაღაცა რომ აშენდება, გზა რომ გაკეთდება. დღევანდელი ან მომავალი პრეზიდენტები იყვნენ აქ ამ ახალი ობიექტების გასახსნელად, მაშინ ეს პრობლემები არასოდეს არ მოგვარდება. იმიტომ რომ ეს პრობლემები მოსაგვარებელია ადგილობრივი ხელისუფლების, რომელსაც თქვენ უნდა ირჩევდეთ. თქვენს მიერ არჩეული ადამიანი, კონკრეტული პირი, ვისაც ენდობთ, ვისაც ანდობთ იმას, რომ აი ეს საკითხები მოაგვაროს. ასეთი ადამიანი უნდა გამოჩნდეს თქვენს გვერდით, თქვენს ყოველდღიურ სამსახურში ხო? ჩვენ არ მოგვითხოვია ხელისუფლებისთვის ნორვეგიის მსგავსი სავალკოპო, გერმანიის მსგავსი სკოლა, ჰოლანდიის მსგავსი საბავშვო ბაღი, ინგლისის მსგავსი სპორტული მოედანი. ეს თვითონ ლაპარაკობენ ამ სისულელებს. ჩვენ ვიცხოვთ იმას, რაც შესაძლებელია. აი ეს ილუზია უნდა დამთავრდეს. ჩვენ რეალობა გვინდა და ერთად უნდა გავუსწოროთ თვალი ყველა პრობლემას და ყველა ყველა სათქივას. შეუძლებელი იყო, შეუძლებელი იყო 8 წლის წინ ყოფი საქართველოსთან 2 სამ წელიწადში, თუნდაც 5 წელიწადში, თუნდაც 8 წელიწადში. მართლა შვეიცარიის აშენება ისეთი სასწაულის მოხდენა ეკონომიკურის რომ არავის არანაირი პრობლემა არ ქონოდა. ეს შეუძლებელი იყო, მაგრამ შესაძლებელი იყო გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა. ეს ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ და კოალიცია ქართული ოცნება მზად არის ითვითოს ეს პასუხისგებლობა და გაუძღოს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ. ყველაზე დიდი მსხვერპლი ეს ხალხია. უსამართლობის მსხვერპლი. ხალხს აკვირა. ვიცი რა ხდება სკოლებში. სკოლებში ნომერი პირველი ამოცანა, ნომერი პირველი ამოცანა მომავალი ხელისუფლების. უნდა იყოს სკოლის გათავისუფლება პოლიტიკური დიქტატისგან. ჩავთავ ტელევიზორს და ვხედავთ რომ თურმე მეზობელ სოფელში, მეზობელ რაიონში, მეზობელ ქალაქში აშენდა ყველაფერი. გაიმართა ყველა მაყოფილია, ყველა ბედნიერია, ყველა კონცერტზე დადის. გურიაში კალანდობა გახსოვს დადგმული. დადგმული სპექტაკლი რომ ვითომ აი რასი უხვია იქ. აუ ეს არის ილუზია. ილუზია იმისა რომ გიჩდება განცდა რომ ალბათ მე მიჭირს მარტო მე გადავრჩი ასე თორე აბა რო უყურებ ამ ტელევიზორს და ამ ყველაფერს აშენებულა დანარჩენი ქვეყანა აი ეს ილუზია უნდა დამთავრდეს ჩვენ რეალობა გვინდა და ერთად უნდა გავუსწოროთ თვალი ყველა პრობლემას და ყველა ყველა სათქივას. იმედი მაქვს რომ ჩვენ ამ განწყობით წავალთ არჩევნებზე 1 ოქტომბერს. მანამდე ვიკამათოთ, ვიდებატოთ, გავცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი. მაგრამ 1 ოქტომბერს აი არ გავაკეთოთ სოფელ დიღმური არჩევანი, არც საბურთალოური, არც თბილისური სახელმწიფოებრივი არჩევანი გავაკეთოთ რა. იმიტომ რომ ჩვენი საკუთარი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში ვართ.